Merhaba arkadaşlar, yeni bir minyon, minyon videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda Şirkan'ı tanıtacağım. Yeteneklerinden, güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedeceğim. E, Şirkan'ı elde etmek için öncelikle birlikteki ruh taşı isteyen arkadaşlarımıza yardım ederek elde ettiğimiz 6 adet kutudan ruh taşlarını bulabiliriz. Ya da etkinliklere katılarak elde edebiliriz. E, Şirkan, all bir minyon olduğu için güçlendirildiğinde canının bir kısmını geri kazanıyor. Ayrıca fiziksel ve büyü hasarını %50 oranında arttırıyor. E, becerilerine gelecek olursak yeşil ekipmanları giydiği zaman e, True Guard yeteneği açılıyor ve 3 saniyene gelen tüm hasarın bir kısmını düşürüyor. Bu süre boyunca tüm kontrol yeteneklerine karşı dayanıklılık kazılıyor. Ayrıca 3 saniye ya da 8 atak aldıktan sonra yakınındaki e, düşmanı ileri doğru itiyor ve sersemletiyor. Mavi ekipmanı giydikten sonra rakibi 3 kere vuran bu yetenek son vuruşta oldukça fazla fiziksel defans kırıyor. Mor ekipmanlarına giydikten sonra çoğu minyonun e, normalde pasif olan skinin aksine e, becerisi bunun aktif fiziksel hasara dayanıklı bir yetenek. Bu yeteneği her vurduğunda hasarın bir miktarını arttırıyor, Yani buff veriyor kendine. Ayrıca savaşında sadece bir düşman kaldıysa rakibi geri itmek yerine anında iki katı hasar veriyor minyona karşı. E, yeteneklerine gelecek olursak şöyle bakalım. Bolster yeteneği hem canını arttırıyor hem de yüzdesi olarak bonus veriyor. E, taktikal Genius e, hem fiziksel defansı hem de e, gelen hasarlara karşı kaçınma şansı veriyor yüzde olarak. Feral Ferocity e, canını arttırıyor. Yine kaçınma olasılığını yükseltiyor. E, Life Force ise canını arttırıyor. Fiziksel hasarı için e, rakibin fiziksel defansını yok etme, yok, yani görmezden sayma olasılığını bir miktar yükseltiyor. 3 yıldız olduktan sonra ise Gaia Enerji fiziksel defansını artırıyor, fiziksel hasarını artırıyor. E, ee, artı yönlerin şöyle özelliklerinden bak bakacak olursak e, ön sıra bir milyon olmasına rağmen fiziksel hasarı ve fiziksel defansı çok yüksek. Ayrıca kaçınma şansı da ortalama seviyede. E, can çalması savaşlarda hani uzun bir süre sağlam kalmasını, canını yemesini sağlıyor. Ancak e, büyü defansının düşük olması rakip, e, büyü hasarına kaynak rakiplere karşı oldukça zayıf kılıyor kendisini. Fiziksel saldırılara karşı dayanıklı olduğu için e, karşı taraf eğer fiziksel hasar uzaklıysa e, şirkanı kullanmak oldukça iyi bir seçim olabilir. Özellikle arena ve bosslarda. E, şu an için <clears throat> kendisinin herhangi bir ekipmanı yok. Ancak ilerleyen günlerde geleceğini tahmin ediyoruz. E, şimdilik bu kadar. Yeni bir, bir e, minyon videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.